Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Spider Co Dragonfly 2 Salt H1 ia adalah pisau lipat dari siri Dragonfly untuk digunakan di perairan lautan ya atau saja di persisiran pantai semasa berkilah. Kerana besi H1 ia mempunyai daya pengakisan yang tinggi. Ya di sebalik reka bentuk bilah Dragonfly yang kecil, comel dan ringan, ia terjangkau ciri-ciri pisau lipat yang kita harapkan dari Spyderco. Spyderco Dragonfly adalah pisau lipat yang berukuran lebih kecil kalau dibandingkan dengan bilah cold steel Kiridashi ya atau Ontario Red 2 ya ataupun juga Spyderco Delica. Kesemua bilah ini berukuran kecil ya bagi kegunaan EDC yang membuat Spyderco Dragonfly kelihatan lebih kerdil. Ya, berikut adalah tentuan pisau lipat Code Dragonfly. Ukuran bilah tertutup 8.4 cm yang membolehkan bilah disimpan di dalam kocek kunci yang kecil dan panjang keseluruhannya 14.5 cm yang tidak kelihatan keterlaluan dan juga tidak menakutkan kawan-kawan kita di pejabat. Panjang mata bilah 5.5 cm yang sesuai bagi negara yang hanya membenarkan membawa pisau yang sepanjang 3 inci dan panjang mata tajam bilah 4.7 cm yang cukup untuk membuat segala macam kerja memotong. Eh, berat keseluruhan bilah 33.9 gram yang tidak akan melondekan kocik ya atau melondekan seluar kita bersama ya kawan-kawan. Ya, tinggi tampang bilah ya 3.25 cm yang tidak akan mengambil ruang di dalam kocik untuk kita mengisi kocik dengan berbagai-bagai barangan yang lain. Ya, ketebalan tampang gagang 8.58 cm ya yang tidak akan gelombongkan kocik agar koce atau seluar kita nampak lebih kemas. Dan tebal stok mata bilah 2.41 cm yang tidak tebal ya tapi memudahkan kerja-kerja memotong dan mengiris dengan lebih halus. Dan akhir sekali, tebal di belakang mata tajam bilah 0.53 cm yang memberi kekuatan dan ketahanan mata bilah untuk kerja-kerja yang lebih keras agar mata bilah tidak mudah terkelupas atau sombeng. Gagang kuning laut diperbuat daripada FRN atau fiberglass reinforced nylon dan dibentuk dengan jalur yang bersilang sudut dan tidak berlapis untuk memberi genggaman yang lebih padu dan tidak mudah terlepas. Ya, pengepit kucing dawai yang ringan dan sedikit dangkal yang boleh disilang untuk diikat ke kiri dan kanan dengan membawa mata bilah menunjang ke atas atau sepit dawai dibuka saja ya kawan-kawan dan diganti dengan tali pintal. Ya, lubang laluan tali pintal boleh digunakan untuk memperpanjangkan genggaman pada bilah bagi pengguna yang mempunyai tapak tangan yang besar dan lebar. Mata bilah Dragonfly diperbuat daripada besi H1 ya yang tahan karat dan sesuai bagi kawasan Asia Tenggara yang sentiasa panas, berlembab dan hujan. Juga bagi pengguna yang suka pergi ke sungai dan laut. Reka bentuk mata bilah condong ya dengan membuncang pada tulang belakang bilah dengan asahan cengkung yang tinggi dan juga mata bilah yang tajam bagi memudahkan kerja-kerja menusuk ya memotong ya dan juga menghiris. Kukuran pada hulu penanjak mata bilah dan juga pada paduan jari yang ke depan agak agresif ya tetapi selesa digenggam pada bucu bilah ya semasa memotong dengan lebih terkawal. Ya genggaman pada spider co dragonfly ya terasa sedikit pelik ya mungkin kerana ukuran hulu bilah yang agak kecil dan mungkin juga ya kerana tapak tangan kita yang besar ya dan lebar seperti beruang yang perlu mengikat tali pintau untuk memperpanjangkan genggaman penuh empat jari membuat kita merubah kedudukan pada bahagian pelagang ya sehingga kita mendapatkan genggaman atau tingkaman yang lebih selesa dan setelah penyesuaian pada genggaman menjadi sebati segala kerja-kerja memotong menjadi lebih seronok mudah dan terkawal